¿qué tal amigos? Nosotros somos el equipo de CryptoLife. Mi nombre es Patricia González, tengo 21 años de edad. Actualmente soy estudiante de gestión de la hospitalidad en la Universidad Simón Bolívar. Soy cofundadora del proyecto CryptoLife y me encargo de la parte de logística y diseño. Mi nombre es Douglas Román, tengo 26 años de edad. Soy estudiante actualmente de la Universidad Simón Bolívar en el área de mantenimiento aeronáutico. Soy cofundador de CryptoLife y me encargaré de la parte de soporte técnico y atención al cliente. Mi nombre es William García, soy ingeniero informático. Formo parte de este proyecto y voy a estar encargado de la parte del frontend de la página, de la mano de tecnología de Vue.js, Bootstrap y JavaScript, entre otros. Mi nombre es Gary Bustillos, soy ingeniero informática egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente ayudo en la toma de decisiones para la plataforma en la parte tecnológica y fungiré como administrador de sistemas para CryptoLife. Soy Roger Rodríguez, licenciado en Publicidad, líder de la comunidad de La Guaira. Formo parte del equipo de CryptoLife como publicista y relacionista político. Mi nombre es Alexis Tafari, soy técnico superior en informática y asesor de criptomonedas. Pertenezco a Dash Caracas y a Criptoneros. En CryptoLife llevaré toda la parte de alfa tester y beta tester de cara a todos los requerimientos del público. Hola, mi nombre es Omar Yepes, soy de Venezuela, vivo en Colombia. Soy desarrollador web desde hace 10 años, principalmente en los lenguajes Java, Python y PHP. Seré el desarrollador backend de la plataforma CryptoLife. Mi nombre es Jonathan Camacho, soy ingeniero eléctrico egresado de la Simón Bolívar y soy cofundador de la plataforma CryptoLife.com. Mi nombre es Giancarlo González, soy piloto comercial, soy cofundador del proyecto CryptoLife. Desde pequeño siempre me llamado la atención la tecnología y por ende acabo de comenzar estudios de ingeniería de sistemas. El proyecto CryptoLife. Somos un grupo de jóvenes que aproximadamente hace tres años estamos indagando en lo que son las criptomonedas y la tecnología blockchain. Decidimos hacer este proyecto ya que vemos la necesidad que tienen los venezolanos de cambiar su dinero fiat o su dinero local a una criptomoneda, en este caso Dash, ya que la demanda en Venezuela está subiendo cada día por obtener esta criptomoneda. Adicional a eso, hay muchos comercios que quieren obtener como método de pago Dash, pero se les hace difícil el intercambio a la moneda local. Uno de los beneficios es que vamos a otorgarle un año de exclusividad a Dash en nuestra plataforma. Brevemente, la plataforma CryptoLife tendrá como finalidad la compra y venta de la criptomoneda Dash con la moneda fiat del país. CryptoLife prestará un servicio de anuncio para los usuarios, así que las operaciones serán entre pares. Si ambas personas están de acuerdo, la operación se finaliza. En caso de un desacuerdo, es donde interviene la plataforma CryptoLife para decidir a quién corresponde los Dash en ese caso. De antemano, el equipo de CryptoLife quiere agradecerle a todos los masternodos y a la comunidad de DAS por apoyarnos en nuestra propuesta.